Nossa sociedade tem ideias bem distintas sobre homens e mulheres. Já reparou? Dizem que devemos ser bem diferentes, e isso não é de hoje. Por exemplo, ao notar uma gravidez, logo perguntamos qual o sexo. Depois disso, vemos a cor do quarto, pensamos o nome, escolhemos roupas e brinquedos. Pesquisando por brinquedos de meninos, vemos imagens de heróis, carros e até armas. No caso de meninas, vemos princesas, bebês e equipamentos domésticos. Orientamos mulheres para serem caseiras e delicadas, e os homens para serem fortes e violentos. Na adolescência, perguntam aos garotos: e as namoradas? No plural mesmo Afinal, é um orgulho ser pegador. Mas as garotas devem se comportar, se não são vulgares ou promíscuas. Quando dizem prenda suas cabritas que o meu bode está solto, vemos essa educação dominante do homem sobre a mulher. Em uma pesquisa de 2013, 83% das entrevistadas disseram não curtir cantadas. E 81% já deixaram de ir a algum lugar por medo. No Rio de Janeiro, em 2012, aconteceram cerca de 16 estupros por dia. 22% por amigos, 16% por pais e padrastos. E muitos culpam a própria vítima. Não respeitamos o corpo da mulher como propriedade dela. Algumas publicidades mostram isso vendendo cerveja com mulheres seminuas, que na maior parte são brancas e magras. É difícil ver gordas e negras. Nosso corpo, nossas regras. Decidir sobre sexo, casamento, gravidez e aborto é direito da mulher. Uruguai, em outubro de 2012, legalizou o aborto. Antes eram feitos mais de 30 mil por ano. O número diminuiu para cerca de 6 mil abortos seguros. A paciente é acompanhada por médicos e assistentes sociais que a orientam, mas a decisão é da mulher. No Brasil, desde 2006, a Lei Maria da Penha tenta proteger mulheres de agressões domésticas. As pesquisas de 2013 comprovam que a violência se manteve. A solução não é somente criar leis, mas trabalhar o respeito entre homens e mulheres. Esse é apenas um passo para uma sociedade justa e livre.